Saluton al cio, ye nivou dia via dio. Hodio mi havas la plei amusan harakonton ium ein por vi. Do hiera mi sidis anta la compotilo, ca mi spectis documentan filmon, kiu temas pri iu tremal bon chance infano in usono, kiu oni nomas la fantoma canabo. Do mi sidis tie, ca mi esis tre comforta, ca mi trincas mian colaon, ca mia edzino alvenis al mi, ca diris, oh, kion vi faras? kai mi dis nu mi spektas filmon chu vivo spekti kun mi kompreneble la edzino tu i sidigis kai spekti do en la filmo a uh, esenza es iu knabo en usono kiu iu tage tre mal bon chance eble ek havis malvarmumon al infektigon oni vere ne scias sed esenza la membro de la korpo uh, la membro de la infano ne plu funkcias la, la infano ek havis granda en kap dolor en kai kompreneble la gepatro i tre timisto ili uh, kondukis la infanon al malsano leo kai la curatisto i inspecti kai esplori. Do, ciam la infano esis tie, cio iris cacen. Esense, la infano encomatigis, kai la curatisto tre, tre diligente esploris, ke, sed poste el trovis ke la cerbo de la infano shainas ne constia. Eble ec estas iele modetinta, kai la corpo ancora estas vivanta, sed la infano ne plu reagas al tushui, kai tiel plu, kai la curatisto i devas doni tiun tre malbona novajon al gepatroi. Ili didis ke shainis ke le infano encomatigis. Ni nes si es chugi vecigios iam, au chugi simple ciame estos tiele. Kai compreneble le gepatroi dis, ne, ne, ne, tio es es tre malbona, ni, ni devas el trovi voion antauen. Kai le curat sisto i didis, nu, se la infano ne vecigius post semaino, gi vershaine ne nion vecigius. Kai compreneble semainon pasis, kai tiam monaton kai tio plu kai la kuracisto i didis estas nenio kion ni povas fari ni rekomendas ke vi finu la vivon por la infano, char gi estos in citiu stato por ciame. kai compreneble la gepatroi didis ne, ne, kai ili prenis la infanon kai movis gin alla heimo kai compreneble metis gin sur la lito kun la giusta apparati loi kai tio plu kai computelo machino a uh, sed tio es estis la la vivo de la familio dum almanau dec iaroi. kai compreneble la gepatoroi devas labori ili ne povas simple sidi heime kai varati la infanon ciu tage do ili devas movi la infanon al malsanuleo por tiei homoi. Cai comprenneble ili antau attendis che tiu malsano leo bone tractus la infanon, eh, purigus gin, changus la vestagioin, cae movus gin, porque gine estu ciame en, ciame en la sama posizio, cae tiu plu, sed chines que la malsano leo estis ege mal loco, char esense, ili prenes la infanon, metes gin en sejon, directis la capon al iu televidilo, cae simple startigis la televidilon, cae lasis gin tie. Sed des pli mal ili antaue, registris iun televid serion pri iu dinosauro purpura cion infanui spectas cae simple ripetigas tion ciu tage por la infano, cari ili credes che la infano esas ne conscia. Ne gravas ciu gi spectas al ne, gi simple estas vivanta estajo sen la capablezzo por pensi. Do ili simple lasis gin tie, cae l'infano ciu tage simple sidas in la sergio cae spectas la televidilon cae ne movigas sed ciui aliai ne scias citio. tio. Anue, uh, post la infectigio au la encomatigio, le infano ja estis ne conscia, sed presca monaton au jaron poste, uh, eh, le infano vecigis en sia menso, ne in la corpo, do gi povis vidi cion, audi cion, senti cion, sed gi ne povis movigi au esprimi tion iele. Do oni simple credes che gi ancora estes ne conscia. Do imago tion, ciu tage, dum iaroi, vi simple sidas antal la sama televidilo che spectas la saman stil, stultan infanan televid serion i purpura dinosauro. Vi versaine frenesigius en via menso, cae tio <laughs> presco occasis. Sed post multa iaroi iu nova flegistino comences labori tie, cae volis fari tiain aferoin, siain proprain devoin, cae iele rimarcis che la infano estas conscia. Mi kiele stias ciele, sed la flegistino ja comences credi tion, cae devigis la curacistui por uh, rescani la cerbon, cae oni el trovis che ja, ji estas conscia. Do post tio, la infano comences iom post iom vecigi, unue pied fingro al fingro, cae tio plu, cae multan in poste le infano tute vecigis, post tre longa encomatigio. Cae ciam mi spectis la document filmon, mi pensis, ho oh, ve, terura situatio, cae mia edzino turnigis al mi, cae didis, se mi encomatigius, Ču vi lassus min antal la televidilo sam kiel tiu tre compatinda infano, kai mi dis, hmm, lasu al mi pensi. Yes, mi farus. Kai mi edzino dis, kiel? Ču vere? Kai mi dis, yes, yes, mi lasus vin alla, anta alla televidilo. Mi directus vian capon recte al gi, mi staretigus gin, kai tiam mi irus al mia YouTube kanalo kai mi comensus la nuan filmon en mian longa serio de filmoi esperantai por vi, kai iam post iam et vi lernos esperanton. <laughs> Vi povis imagi, ca mia et zino tui comensus bategi min, sed mi pensus, yes, yes, tiam mi farus. Kai post la el se vi ancora ne bone elernis Esperanton, bone, mi resignus, mi ne plu provus. <laughs> <laughs> Sed tio tre amuzis min, kai ne tio multe amuzis mian edzinon. Sed de tio estes mia raconto, se vi shatis gin vis cias kion vi devis fari, shatu gin, disconigu gin, kai idu al mia Patreon pagio, kai donatsu al mi monon, bon volu. Ah, kai mi vidos vin tio in la veronta filmo, kai se vi ne estos tie, mi encomatigos vin, kai metos vin antau la televidilo, kai minus tias de vigus vin spekti mi an youtube an kanalon se vi jam fadas tion. Do, kion mi povas devigi? <laughs>